Ah, salve, salve galera, hoje eu joguei aqui para trazer um vídeo para vocês, Nexo Tank sobre alguns pets que eu tenho aqui no meu arsenal, então, isso eu não vou, vou, testar no próximo vídeo, né mano, tentei testar aqui, mas eu tô encontrando um nego muito forte com o VIP aqui, os caras estão me arregaçando o PVP, vocês vão ver aí no vídeo, eu testei hoje o pet dragão e testei esse daqui, ó, tem essa habilidade de sangue aqui, que ela é muito boa. Essa habilidade aqui, mano, que tipo assim, você, você voa pra um lugar, aí que você voa pra perto do cara, mano. Daí você vê que você vai morrer, acho que vai usar ela, entendeu? ele ela vai te voltar pro mesmo lugar que você tava. Por exemplo, você tá numa não um tatu, já te cavucou. Falta um pouquinho pra você morrer, daí você tem a habilidade do perto liberado. Daí você pode usar isso aqui pra voltar pra cima, entendeu? É uma habilidade muito boa. Aqui no salão do PP e bora. Então, galera, vem aqui ó, peguei esse tal de mim. Mandoma. Madonna. É Madonna. Maduma. Ah, eu sei lá que foi aqui, mas. Peguei esse. Esse noob aqui. Dá um pau nele aqui veio largar de seu otário. E se estiver assistindo o vídeo, não leve coração. Tamo junto, meu irmão. Não vai chumbo, meu filho. Nossa, mas é de jeito. Ó, galera, é isso aqui, ó. Tem essa habilidade aqui do pet, ó. Você fica invisível, se fosse no caso, eu ia pra outro lugar, né? Meu filho, tô te dando chance de ganhar de mim ainda. Não sabe o que, meu filho? Não é calado aí, ó. Não gostou desse dele Tank? Que triste, meu amigo. Took a swing at a wrecking ball and I prayed for my downfall and I found a way to reconcile Cause in my heart it's not worthwhile It's a bloody battlefield where some go down, others heal In the end it's all the same All you can do is play the game forced me down a dead-end street When all I had went up in flames Burning on the dark I am on a whole nother level he only fought you over cause you let him Girl, I guess he didn't know any better Girl, that man didn't show any ever Do all I can just to show you you're special Certain it's your love that holds me together And you say he been killing the vibe